नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू आफ्टर इफेक्ट्समा लोगो एनिमेसन सिक्न जाँदैछौँ सो यो भनेको के हो र हामीले लोगो एनिमेसन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ यसको बारेमा आजको भिडियोमा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ हामीले आफ्टर इफेक्ट्समा आज हामीले लोगो एनिमेसन गर्ने भएकोले हामीलाई लोगो चाहिन्छ लोगो चाहिँ हामीहरू इलिस्ट्रेटरमा गएर हामीले त्यसमा क्रिएट गर्छौँ सो इलिस्ट्रेटरमा जान्छौँ त्यसपछि टेक्स्ट यसरी ख्याजु बजार भनेर लेख्छु र यसको कलर म रातो हालिदिन्छु र हाम्रो लोगो सिम्पल लोगो चाहिँ यसरी क्रिएट भएको छ अब चाहिँ हामीहरू फाइलमा जान्छौँ सेभ एजमा जान्छौँ सेभ अन अ कम्प्युटर डेस्कटपमा गएर लोगो भनेर सेभ गरिदिन्छौँ अब बेला भएको छ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि आफ्टर इफेक्ट्समा तपाईँको लेफ्ट साइडमा गएर डबल क्लिक गर्नुहोस् र जुन फाइल तपाईँले इलिस्ट्रेटरमा सेभ गर्नु भएको थियो तपाईँले यसमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट गर्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो कम्पोजिसनमा रिटेन लेयर साइजमा त्यसरी चुज गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट गर्नु भइसकेपछि तपाईँले डबल क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको लोगो चाहिँ यसरी आएको छ र तपाईँले न्यु गरेर सोलिड लिनुहोस् र जुन चाहिँ तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड सुइटेबल छ इक्जाम्पलको लागि म यो ब्याकग्राउन्ड लिन्छु र ओके गर्छु ब्याकग्राउन्ड त माथितिर आएको छ र हामीले यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर तलतिर लिएर जान्छौँ र तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ लक गरिदिनुहोस् जुन चाहिँ तपाईँको लेफ्ट साइडमा देखा पर्छ र तपाईँले यो लोगोलाई चाहिँ जहाँतिर मुभ गर्ने हो तपाईँले मुभ गर्न सक्नुहुन्छ यो लोगो हल्का सानो भएकोले चाहिँ म यसको स्केललाई चाहिँ बढाइदिन्छु स्केललाई बढाउनको लागि म एस थिच्छु र यसरी बढाउँछु बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिक ब्लरी इमेज आएको छ यो ब्लरी इमेजलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नको लागि यो स्टार बटन रहेको छ हामीले यसमा क्लिक गर्छौँ र तपाईँले डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर आज चाहिँ हामीले आफ्टर इफेक्ट्समा भएको दुईवटा इफेक्ट युज गरेर चाहिँ यो लोगो जुन चाहिँ ख्याजु बजार भन्ने लोगोलाई चाहिँ हामीहरू एनिमेट गर्न जाँदैछौँ सुरुमा हामीले लेबल्स भन्ने इफेक्ट्सबाट चाहिँ आफ्टर इफेक्ट्समा एनिमेट गर्छौँ र सेकेन्डमा चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट ऱ्याम्प भन्ने एउटा इफेक्ट पाइन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले एनिमेट गर्छौँ सो सुरु गरौँ यो लोगोलाई चाहिँ हामीले एनिमेसन फर्स्टमा हामीले लेभल्सबाट गर्छौँ लेभल्सबाट गर्नको लागि यो इफेक्ट्स एन्ड प्रिसेटमा तपाईँले लेभल्स भनेर सर्च गर्नुहोस् लेभल्स भनेर सर्च गर्दाखेरि यो कलर करेक्सनमा तपाईँले लेभल्स देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले यो लोगोमा चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँले कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् कन्ट्रोल डी गरिसकेपछि डुप्लिकेट लेयर यसरी बनेको छ सुरुको लेयरलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अलिकति डार्क गरिदिनुहोस् डार्क गर्नको लागि तपाईँले यसरी डार्क गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि फरक देखाएको छैन सुरुमा यस्तो छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि लेभललाई चाहिँ तपाईँले डिलिट गरिदिनुहोस् ब्याकग्राउन्डमा यस्तो छ र फर्ड फरवर्डमा यस्तो छ अब चाहिँ हामीहरू एनिमेसन सुरु गर्छौँ एनिमेसनमा चाहिँ फर्स्टमा मास्किङ सिकेका थियौँ सो मास्किङबाट चाहिँ हामीले एनिमेट गर्नेवाला छौँ इलिप्स टुल लिन्छौँ र यहाँतिर हालिदिन्छौँ र यो मार्क्स पातमा तपाईँले टोगल एनिमेसन हालिदिनुहोस् त्यसपछि केही सेकेन्डपछि जस्तै कि चौध फ्रेममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो टोगल पोइन्ट यसरी हालिदिन्छौँ र बिचमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरू कन्ट्रोल थिचेर यसरी लिएर जान्छौँ र तपाईँको एनिमेसन कस्तो भएको छ त्यो चाहिँ हेर्छौँ एकदम फास्ट तरिकाले एनिमेसन भएकोले खासै केही डिफ्रेन्स भएको छैन सो म चाहिँ टोगल पोइन्ट अनुसार यसरी राखिदिन्छु त्यो तपाईँको फर्स्ट एनिमेसन लो एनिमेसन बनेको छ अथवा तपाईँले यो मार्क्स फेदर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मार्क्स फेदर मार्क्स फेदर हाल्नुभयो भने चाहिँ अलिकति फेदर जुन चाहिँ साइडमा चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ मार्क्स ओपेसिटीलाई पनि तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ मार्क्स एक्सपान्सनलाई पनि तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो फर्स्ट एनिमेसन लेभलबाट बनेको छ या मार्क्सलाई चाहिँ हामीहरू डिलिट गर्छौँ र पेन टुलबाट फेरि त्यस्तै मार्क्स चाहिँ हामीहरू क्रिएट गर्छौँ अब चाहिँ हामीले रेक्ट्याङ्गल तरिकाले चाहिँ मार्क्स क्रिएट गर्ने भएकोले यसमा क्लिक गर्छौँ र पेन टुल लिन्छौँ र हामीले यसरी मार्क्स गरिदिन्छौँ र त्यसपछि तपाईँले मार्क्स बादमा यसरी हाल्नुहोस् र चौबिस फ्रेमपछि तपाईँले एउटा कि पोइन्ट यसरी हालिदिनुहोस् र बिचमा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कन्ट्रोल थिचेर यसरी साइडमा लिएर जानुहोस् र तपाईँको एनिमेसन एकदम दामी हुनेवाला छ हामीले यसमा मार्क्स फेदर अलिक बढाइदिन्छौँ uh, यस्तो छ एनिमेसन चाहिँ लगभग यस्तो तरिकाले भएको छ सो तपाईँले चाहिँ यो लेभलको मात्र युज गरेर पनि धेरै तरिकाको एनिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई तपाईँको क्रिएटिभिटीमा भर पर्छ आफ्टर इफेक्ट्सको दोस्रो एनिमेसन गर्न जाँदैछन् यस दोस्रो एनिमेसन गर्नको लागि फर्स्टमा म यो सबै मार्क्सलाई चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु र दोस्रो एनिमेसनमा चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि gradient ramp so gradient ramp चाहिँ हामीहरू इफेक्ट्समा गएर ग्रेडियन्ट ऱ्याम्प भनेर हामीहरू यसरी गर्छौँ र ग्रेडियन्ट ऱ्याम्पलाई तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डमा हालिदिनुहोस् सो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले न्युमा जान्छौँ सोलिडमा जान्छौँ र यही लिन्छौँ अथवा यही तपाईँले लक अथवा अनलक गरेर पनि डाइरेक्टली लिन सक्नुहुन्छ र ग्रेडियन्ट ऱ्याम्पलाई चाहिँ तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा हालिदिनुहोस् र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसरी चेन्ज भएको छ र ग्रेडियन्ट ऱ्याम्प चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको लेफ्ट साइडमा चाहिँ यो स्टार्ट अफ ऱ्याम्प भन्ने छ सो स्टार्ट अफ ऱ्याम्प भनेको चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यसरी पोइन्टलाई पनि तपाईँले यसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ ग्रेडियन्ट जस्तै रहेको छ र इन्ट अफ ऱ्याम्प तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी टोकल पोइन्ट हालेर चाहिँ तपाईँले यस्तो एनिमेट भएको पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होला सो हामीले स्टार्ट अफ ऱ्याम्प र इन्ड अफ ऱ्याम्पलाई चाहिँ युज गरेर हामीहरू एनिमेट गर्नेवाला छौँ सुरुमा हामीले स्टार्ट अफ ऱ्याम्प यहाँतिर हालिदिन्छौँ र इन्ड अफ ऱ्याम्प चाहिँ यहाँतिर हालिदिन्छौँ र एनिमेसन यसरी हुनेवाला छ सरी त्यो एनिमेसन गर्नको लागि तपाईँले इन्ड अफ ऱ्याममा यसरी टोकल पोइन्ट हालिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँतिर गएर तपाईँले चाहिँ यसरी लिएर जानुहोस् तपाईँको एनिमेसन अलिक फास्ट भएको छ तर लगभग यसरी गएको छ अहिलेको लागि चाहिँ म यो टोकल पोइन्टलाई अफ गरिदिन्छु र तपाईँले यो सेटिङहरूलाई चाहिँ चलाउनु भयो भने चाहिँ अझै राम्रोसँग बुझिन्छ सो स्व्याम्प कलर गर्नुभयो भने ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ र ब्लेन्ड विथ ओरिजिनल अलिअलि ब्लेन्ड हुँदै गएको छ जुन चाहिँ अगाडिको कलर छ चलाउँदै गयो भने तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ ऱ्याम्प स्क्याटर भन्ने छ लिनियर र रेडियल रेडियल भनेको चाहिँ यसरी रेडियल गोलो हुँदा हुँदै यसरी तपाईँले डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टबाट नै अझ राम्रोसँग बुझिन्छ सो तपाईँले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो भने अझ राम्रोसँग बुझिन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म एउटा सिम्पल एनिमेसन गर्छु सिम्पल एनिमेसन चाहिँ म कसरी गर्छु भन्दाखेरि यो ब्लेन्ड विथ ओरिजिनल यसमा चाहिँ टोकल पोइन्ट हालेर यहाँतिर जान्छु केही सेकेन्डपछि म पुरै ब्लेन्ड गरिदिन्छु र हाम्रो एनिमेसन लगभग यस्तो रहेको छ सो आज चाहिँ हामीले दुई तरिकाबाट चाहिँ लोगोको एनिमेसन गर्न सिक्यौँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले लेबल्सबाट सिक्यौँ सेकेन्डमा चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट ऱ्याम्प जुन चाहिँ आफ्टर इफेक्ट्सको एउटा इफेक्ट्स हो आफ्टर इफेक्ट्सको एउटा इफेक्ट्स हो त्यसबाट चाहिँ हामीले लोगो एनिमेसन सिक्यौँ यदि तपाईँले यो टाइमसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने you can subscribe our channel and have a nice day हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye